Всім привіт, дорогі друзі! Хочу вас ознайомити, як заробляти в суперскарбнички. Суперкопилка. При реєстрації вам дарують 10 доларів. З цих коштів ви починаєте заробляти без жодної копійки вложень. Що для, це, для цього треба? Для цього треба зайти в Apps, графік виплат. і создати вклад на першій неділі 10 доларів. Покажу приклад. Доказів ви на першій неділі создається. Создать нажимаєте депозит, вказуєте любе названня, ваш взнос це 10 доларів и показывает, сколько это будет через один тиждень. Вот я вказываю 10 доларів. Ну, виплата через тиждень у вас буде 11 доларів. І нажимаєте «Добавить». Після цього ваш вклад отобразиться в графіки виплат на першому тижні. І кожного тижня ви создаєте цю програму з складом 10 доларів з виплатою через один тиждень 11 доларів. Якщо хочете бажаєте більше заробляти, то треба ще мінімум вложити 20 доларів. І ви получаєте ще 10 доларів бонусних. На ці кошти ви создаєте програму на першому тижні. Складом 10 доларів з виплатою через один тиждень 11 доларів. На другому тижні ви создаєте складом 20 доларів з виплатою через 2 тижні 22 доларів. І создаєте на оставшие 10 доларів на третьому тижні, создаєте вклад 10 доларів з виплатою через 3 тижні 11 доларів. Після кожної неділі ви график выплат смещается на одну неделю, он переходит на нулевую, которая была на первой, и потом, потом вы также создаете на другой неделе, и у вас уже ровненький график по 22 доллара в неделю. Выплата в онлайн. Вклад идет уходит ну, на, на предоплату, а проценты идут на основний рахунок. З основного рахунку ви можете їх виводити. Покажу свій кабінет. Вот. Основний от рахунок. З цього рахунку ви можете виводити кошти. Предоплата – це рахунок, з которого ви создаєте програми на ці кошти. Промосчет – это вот сейчас для новичків є дуже гарне інвестування з вигідою. Ви можете зараз збільшити свої можливості з повышенной дохідністю. Вот, как видите, вот, ну, у вас будет ближайшие недели заполнен, ну, заполнен это со второй, там, третья, четвертая, пятая неделя. У меня вот доступная с пятой недели. Вы создаете вот, например, вы взнос у вас, например, вот 45 долларов, вы получите еще 15 долларов сверху. Через, например, как у меня, через 6 тижней. Виплата йде на кошельок NixMoney, на Perfect Money и на біржу TetaCoin. Состояние программ це от, виплата неділі. Відображає, скільки ви через ну, на цьому тижні ви получите на кошелек. Ну, на основной баланс, а потім ви вже будете виводити. Проценти йдуть на основний рахунок. а от, от программ идут на предоплату, на дальнейшее создание. Ожидается виплати, це на, ожидается по всім созданным вашим программам. Адаптація проходиться раз в 4 тижні. Адаптація длиться 4 тижні. Временний вклад, який я зробив на, в цьому періоді. Мой текущий рол, індекс допомоги, скільки я допоміг цьому проєкту, і текуща карма 346,55. Для новичків вона буде завжди підвищена. До 16 неділі вона у вас буде підвищена. Тут є спеціалісти, які можуть вам все допомогти, якщо у вас буде якісь запитання. Після вашої реєстрації з вами зв'яжеться сотрудник, Об'ясніть, що до як, як стартанути, з якою сумою ви бажаєте. Ну, Для початку ви можете навіть без вложень спробувати. Но обов'язково ви повинні бути повнолітньою особою. Вам повинно бути 18 років. Тому що е, при першому виводі вам потребується верифікація вашого личного кабінету. Так що вам повинно бути 18 років або більше. Ну, до 18 років ви можете просто без вложень пробувати заробляти. Кожного тижня ви создаєте програму, получаєте 1 долар в неділю. Як вам буде 18 років, ви можете зробити верифікацію, якщо вам, там, наприклад, 17 років, да, там, то ви там до 18 років можете без вложень, можете вложити. Ну, лучше з 18 років вложувати. Так що, друзі, якщо вас зацікавило, внизу буде ссылка на посилання, на регістрацію. Всім удачних! інвестицій, всім удачі, всім гарного та спокійного неба, всім пока!